السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat memulakan uh, kerana kita diberikan kesempatan untuk kita memulakan uh, sesi pembacaan uh, matan tajwid yang baru dan insyaAllah uh, kita akan membaca uh, dan mengulas sedikit sebesedik seberingkas uh, matan tajwid yang turut masyhur dalam kalangan penuntut ilmu iaitu Nazam Al-Muqaddimah Al-Jajariyah yang ditulis oleh Syekhul Qurra uh, Muhammad Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Uh, sebelum kita memulakan pembacaan, uh, terlebih dahulu ingin saya jelaskan metodologi ataupun manhaj pembacaan dan ulasan kita. Uh, untuk matan Muqaddimah Al-Jazariyah kita akan menggunakan matan yang telah ditahqiq oleh uh, Dr. Abdul Mohsin bin Muhammad Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala yang mana matan ini uh, boleh didapati, uh, tahqiq ini boleh didapati di website beliau dan saya telah membuat sedikit perbandingan di antara di antara tahqiq beliau dengan tahqiq-tahqiq seperti tahqiq uh, Dr. Aiman Suwaid Rushdie hafizahullahu ta'ala dan kita dapati perbezaannya ada sedikit perbezaan seperti penyusunan bab-bab dan juga ada setengah uh, ada setengah uh, baris yang tidak dimasukkan oleh Syekh ah, Abdul Muhsin Al-Qasim. namun begitu kita akan kita overall kita akan menggunakan tidak ada jauh perbezaan di antara mata-mata eh, takik-takik yang ada. Cuma ini saya jelaskan kita akan menggunakan tahqiq yang uh, telah dihasilkan uh, yang telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Mohsin Al-Qasim uh, dalam erti kata bab uh, penyusunan uh, penyusunan bab-bab yang akan datang ini adalah mengikut apa yang telah beliau tahqiq. Sementara penjelasan matan ini kita akan menggunakan uh, Syarhul Wajiz 'ala Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad hafizahullahu ta'ala. Uh, dan itu uh, serba sedikit manhaj pembacaan dan ulasan terhadap uh, Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita masuk kepada Muqaddimatun Nazim, pengenalan penggumah Nazam. Qala al-Imam Muhammad al Jazali rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محب ومقرئ القرآن مع محبه <clears throat> وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج, الهر... مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها Ah, seperti kebiasaan uh, uh, uh, pengarang kita uh, ah, Al Imam Ibnu Jazari rahimahullah memulakan nazam beliau dengan bismillahirrahmanirrahim uh, dan kita sedia maklum ini adalah uh, adat para ulama ketika mana mereka memulakan uh, penulisan mereka mereka akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim yang mana mereka adat ini bersandarkan kepada mereka ingin meneladani bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim juga uh, kerana meneladani ataupun mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan penulisan surat-surat baginda kepada raja-raja di di sekitar jazirah Arab uh, demikian juga bersandarkan kepada hadis yang uh, yang sebenarnya daif tetapi disebutkan uh, sesiapa yang tidak memulakan suatu urusan yang penting di dalam agama dengan bismillahirrahmanirrahim maka amal maka urusan tersebut uh, terputus ataupun tidak mendapat pahala atas dasar inilah para ulama memulakan setiap penulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim kita masuk kepada bait yang pertama yaqulu raji'a fi rabbin sami'i muhammad ibn al-jazali syafi'i yaqulu raji berkata orang yang mengharapkan Afwi bin Sami'i, keampunan Tuhan yang maha mendengar. Siapa dia? Siapakah beliau? Beliau nyatakan nama beliau secara ringkas dalam separuh, eh, separuh kedua bait ini iaitu Muhammad Ibnul Jazari yang bermadhab Syafi'i. Okey. Uh, sebelum kita masuk, sebelum sebelum itu uh, hendaklah kita berkenalan dengan uh, pengarang nazam kita sebesikit. Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah, nama penuh beliau adalah Abul Khair. Abul Khair ni maknanya uh, Abul Khair ni merujuk kepada kunyah uh, Al-Imam Ibn Al-Jazari. Sementara nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Uh, gelaran Al-Jazari ini didisbahkan kepada kawasan Jazirah Ibn Umar yang mana Jazirah Ibn Umar ni merupakan sebuah bandar yang kecil di Dijlah. Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan tahun 751 Hijrah di Damsyik dan beliau membesar di sana. Ah, ketika beliau membesar di sana, beliau telah tamat menghafal Al-Quran pada umur 13 tahun. Ah, di antara guru-guru Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah, uh, di dalam bidang-bidang kiraat adalah uh, ah, Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Asilar uh, ah, dan Syekh Ahmad bin Ibrahim At-Tahan. Kedua-dua tokoh ini beliau mempelajari daripada kedua-dua tokoh-tokoh ini ketika beliau berada di Damsyik dan kemudian beliau memusafir ke Mesir dan di sana beliau telah mempelajari kiraat daripada anak-anak murid Al-Fakhr Ibn Al-Bukhari dan juga anak-anak murid Ad-Dimyati dan beliau juga di sana beliau belajar dengan uh, Ibnul Damam ini. Ini di dalam bidang bidang kiraat. Dan beliau juga mempelajari ilmu fiqh uh, daripada dua orang tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i iaitu Al-Isnawi dan dan Al-Buqaini. Sebab tu sebab, sebab kedua-dua tokoh ini masyhur di dalam mazhab Syafi'i sebab tu kita kita lihat beliau sendiri sandarkan diri beliau kepada mazhab Syafi'i. Sementara ilmu usul, ilmu ma'ani dan ilmu bayan, beliau mempelajari ketiga-tiga ilmu ini daripada uh, Ziyauddin Al-Qazwini. Sementara ilmu hadis, beliau mempelajari daripada uh, Al-Imam Ibn Kathir Al-Dimashqai Rahimahullah Ta'ala sendiri. Yang mana uh, Al-Imam Ibn Kathir ini masyhur dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang juga Ibn Kathir ini merupakan anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala. Di antara kitab-kitab yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibn Jazali rahimahullah ta'ala adalah yang pertama sekali An-Nashru fil Qira'atil Ashr. Uh, kitab yang menyentuh uh, tentang uh, ilmu qiraat ilmu qiraat 10 imam yang kedua ghayatun nihayah fi tabaqatil qurra yang ketiga adalah at-tamhid fi ilmi tajwid yang keempat adalah zatul syifa fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa yang mana kita ini menyentuh tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam dan empat orang khalifah ar-rasyidin yang kelima adalah munjilul muqriin yang keempat adalah uh, matan ad-durratil madiyah fil qiraati thalathil mardiyah yang ketujuh adalah tayyibatun nashri fi fil qiraati al-ashri dan yang kelapan adalah kitab Mawdhu'atil Muqaddimah. Fima yajibu ala qari al-qari al-Quran ay ya'lamah. Yang mana ha, inilah uh, nazam inilah yang, kita ha, baca sekarang ini. dan beliau wafat pada hari Jumaat 5 Rabiul Awal tahun 833 Hijrah di Shiraz. Dalam keadaan um, beliau wafat ketika berumur 82 tahun uh, jenazahnya dihadiri oleh orang ramai uh, di semua peringkat. Itu sedikit berkenaan dengan biografi pengarang nazam kita Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada bait yang seterusnya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Alhamdulillahi segala puji hanya bagi Allah wa sallallahu dan selawat Allah dan selawat daripada Allah ala nabiyihi wa mustafahu ke atas nabi dan manusia pilihannya ke atas nabinya dan manusia pilihannya iaitu Muhammadin wa alihi wa sahbihi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi dan para pembaca al-Quran beserta para pencintanya. Okey. Dan ini juga kalau kita tengok pada pendahuluan nazam ini ah, setelah setelah ah, al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah memulakan dengan al-basmalah, beliau mulakan beliau susuli dengan ah, alhamdalah iaitu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun kita kata adat para ulama yang mana adat ini bersandarkan kepada satu bagaimana uh, bukan satu bersandarkan kepada bagaimana Allah memulakan al-Quran sesudah al-basmalah iaitu dengan kalimat alhamdulillah dengan kalimat alhamdulillah kemudian uh, penggumah nazam kita susuli dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda kan para sahabat baginda dan memang ini kalau kita lihat dalam mana-mana ilmu ilmu syariah, dalam mana-mana bidang ilmu syariah tak kisah, tak kisah ilmu ilmu raya ataupun ilmu alat, memang para ulama akan mulakan dengan satu basmalah, yang kedua puji-pujian kepada Allah, yang ketiga selawat kepada Nabi saw. alaihi kan? Sebab tu kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, uh, dikehendaki untuk memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap kitab di dalam di dalam setiap kitab dalam dalam uh, kitab-kitab ilmu agama. Sementara al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah alhamdalah sesudah puji-pujian merupakan adat para ulama radhiyallahu anhum semoga Allah meridainya semoga Allah meridai mereka dan telah dinaskan bahawa para ulama uh, membenci agar Ah, selawat itu tadi, selawat pada Nabi SAW itu diringkaskan tanpa disusuli dengan tanpa disusuli dengan uh, salam. Ha, ni, ni, ni, ni, ni kita kata kata kata-kata para ulama berkenaan dengan adat dalam memulakan penulisan dan juga uh, ucapan ataupun ucapan kita. Baik. Kemudian setelah itu uh, pengubah nazam kita susuli akhir sekali dengan doa daripada beliau yang mana dia, beliau mendoakan ke atas uh, beliau mendoakan bagi uh, wa muqri'il Quran iaitu para pembaca Al-Quran dan juga pecinta Al-Quran. Dan bila disebut pembaca Al-Quran muqri'il Quran, muqri'il Quran di sini merujuk kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sementara orang yang mencintai Al-Quran muhibbihi merujuk kepada seluruh orang-orang yang beriman tak kisah lelaki ataupun perempuan. Baik. Kemudian, kita masuk kepada bait yang seterusnya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah. Wa ba'du dan sesudah itu, inna hadhihi sesungguhnya inilah muqaddimah suatu pengenalan fima ala qari'ihi ayya'lamah. Yang yang mana pada perkara-perkara ini wajib dipelajari oleh wajib dipelajari wajib diketahui oleh para pembaca al-Quran. Dalam erti kata lain, okey, nanti kita akan lihat kepada baik-baik seterusnya uh, al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah menggariskan outline ataupun isi kandungan nazamnya apa yang patut yang mana outline tersebut adalah merupakan perkara-perkara yang patut diketahui oleh qari qari Quran. Wajib diketahui oleh pembaca Al-Quran. Baik. Iz wajibun ketika suatu ke, iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Ketika suatu kemestian yang pasti ke atas mereka sebelum memulai membaca Al-Quran. Pertama sekali hendaklah mereka mengetahui. Ha, di sini di sini Al-Imam Ibn Jazari uh, ingin memulakan untuk menggariskan outline-outline yang ingin beliau sentuh dalam nazam ini. Apa dia? Makharijal hurufi wassifati bi biafsahil lughati. First kali benda pertama sekali yang ingin dicontoh adalah makharijal huruf, tempat-tempat keluar huruf. Ha, benda first kali tempat keluar huruf daripada mulut kita. Ha, ni benda yang patut diketahui sebelum kita ingin silap benda yang patut diketahui oleh orang yang ingin membaca al-Quran dan ingin mengajar al-Quran. First kali kena tahu kena mahir kena menguasai tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Yang kedua, sifat-sifat huruf hijaiyah. Ha, tempat tempat keluar dan sifat-sifat huruf. Kedua-dua ini yang akan membezakan huruf-huruf yang kelihatan yang ke kedengaran sama tetapi sebenarnya berbeza disebabkan tempat keluar dan sifat kedua-dua huruf tersebut. Ha, macam kita kita huruf sa dengan huruf sa, huruf sa dengan huruf sin ataupun sin dengan sod kan. Kalau kita tak jaga tempat keluar, kita tak jaga sifat huruf tersebut, ketiga-tiga huruf ni akan kedengaran sama. Ha, ketiga-tiga huruf ini akan kedengaran sama. Bila kita tak jaga tempat keluar huruf tersebut, ketiga-tiga tempat huruf ni, ketiga-tiga huruf ni akan kedengaran sama. Sa akan bunyi dengan akan ke, akan akan kedengar bunyi seperti sa. Ha, yang mana yang mana kita tahu berubahnya huruf berubahnya huruf merupakan satu kesalahan kesalahan dalam membaca al-Quran. Okey, bila disebut sifat huruf di sini, ia merujuk kepada sifat-sifat lazimah. Bila kita sebut sifat lazimah, sifat lazimah adalah sifat yang memang ada pada huruf tersebut. Ha, sifat itu memang ada pada huruf. Ia tidak datang disebabkan berlakunya keadaan tertentu. Bila sifat bila sesuatu, sesuatu sifat itu datang disebabkan keadaan tertentu, ha, kita tak panggil dia adalah kita tak panggil dia sebagai sifat lazimah, kita akan panggil dia sebagai sifat sifat aridah. Dan sifat aridah ni akan disebut lepas ni dalam bait seterusnya. Cuma kenapa pentingnya kedua-dua uh, bab ini adalah disebutkan oleh pengarang kita liyal fidhu bi afsahil lughati. Kedua-dua benda ni kena dipelajari, kena tahu supaya kita boleh melafazkan huruf-huruf tersebut dengan sepasih-pasih bahasa. Ha, sepasih-pasih bahasa di sini mewujud pada kita kita mengucapkan huruf tersebut dengan bahasa dengan bahasa Arab yang fasih. Ha, dengan bahasa Arab yang fasih. Kenapa bahasa Arab? Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu sahaja. Ha, oleh kerana oleh kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita kena belajar bagaimana untuk melafazkan huruf-huruf tersebut dengan fasih seperti mana orang Arab melafazkannya. Baik. Kemudian, محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف kemudian dia juga hendaklah menguasai hukum hakam tajwid ha, menguasai hukum hakam tajwid wal mawaqifi dan tempat-tempat berhenti wa mal ladzi rusima fil masahifi ha setelah pengarang menyebutkan dua bab yang penting mustahab beliau kemudian menyebutkan bab yang ketiga iaitu hukum hakam tajwid tajwid ini yang mungkin kita tak perasan cumanya hukum hakam tajwid yang banyak kita belajar ni adalah merupakan sifat-sifat aridah sifat-sifat yang mendatang contoh macam izham Contoh pada nun, nun sub nun sakinah bertemu dengan hamzah. Kan? Izhar tu asalnya tak ada pada huruf nun. Tapi oleh kerana huruf nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah, okey. Maknanya si oleh kerana pertemuan itu berlaku, maka sifat izhar itu datang. Okey, sifat-sifat aridah ni kita akan sentuh dengan lebih mendalam pada babnya insya-Allah. Pada bab yang mendatang insya-Allah. Kemudian topik yang keempat adalah tempat-tempat berhenti Okey, tempat tak berhenti yang kita kenali, yang dikenali dalam ilmu tajwid sebagai istilahnya sebagai al-waqfu wal-ibtida. Bagaimana cara kita hendak memberhentikan bacaan dan bagaimana kita hendak memulakan bacaan sesudah kita berhenti. Ha, ini pun kena dipelajari oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dan mengajar mengajarkan Al-Quran supaya supaya bacaannya nampak teratur. Ha, kalau berhenti tak teratur, mula tak teratur, Ah, dia akan kita kata nampak cacat dari sudut bacaannya. Kan? Contoh kalau berhenti apa semua kan. Okey, tapi benda ni kita akan sentuhlah pada bab yang juga akan mendatang insya-Allah. Kemudian wamal ladzi rus'ima fil masahifi serta apa-apa yang tertulis pada mushaf mushaf al-Uthmani. Maknanya sekarang ni topik yang terakhir sekali adalah penulisan mushaf Uthmani. Bagaimana Al-Quran ditulis mengikut Rasam Al-Usmani. Tapi topik dalam Rasam Al-Usmani besar. Dan, uh, cumanya pengarah kita kecikkan skopnya kepada dua benda. Apa dia? Pada baik yang terakhir dalam mukadimah ini adalah min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Apa dia perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasul Usmani yang patut diketahui, yang patut kita ketahui adalah first kali yang berupa setiap dua kalimah yang ditulis secara terpisah dan bersambung di dalam mushaf tersebut. Ha, istilah, okey, bab ini kita kita kenali sebagai al-maqtu' wal-mausul. Al-maqtu' mengujuk kepada dua kalimah yang ditulis berasingan. Sementara al-mausul merujuk kepada dua kalimah yang tulis secara bersambung. Okey, ini overall. InsyaAllah kita akan masuk, kita akan sentuh bab ini dengan mendalam pada pada perbahasan yang akan datang insya-Allah. Dan yang kedua adalah wata unsa dan penulisan huruf ta ta ta ta, ta utanis lam takun tuktab biha yang tidak ditulis dengan huruf ha. Okey, first sekali ta utanis merujuk kepada huruf ta yang akan menunjukkan bahawa kalimah itu adalah feminin ataupun muannas. Okey, huruf ta huruf ta yang menunjukkan kalimah itu berjantina mu'annas. Okey, tetapi yang disebutkan di sini yang tidak ditulis dengan huruf H. Ha, okey, huruf H ha di sini merujuk kepada merujuk kepada ta marbutah. Yang mana ta marbutah ini bentuknya sama dengan huruf H. Ha. ha, maknanya sekarang ni, bab yang kedua merujuk kepada penulisan kalimah-kalimah yang uh, ada ta'ut ta'nis tapi tidak tidak ditulis dengan ta marbutah. Ditulis dengan ditulis ditulis dengan ta ta mabsut ta taul mabsutah ta yang yang kita biasa kenal lepas huruf ba ha ini pun perbahasan yang penting sebenarnya okey kenapa okey sebelum kita akhiri kenapa rasam usmani ni penting sebenarnya untuk dipelajari okey uh, yang antara sebabnya adalah okey kalau kita kalau kita tengok bagaimana orang-orang menghafaz al-Quran okey di antara teknik menghafaz Al-Quran adalah yang mana teknik ni teknik ni memang kita nampak berkesan. Teknik ni adalah selepas kita hafal ataupun selepas kita tasmi' di hadapan guru kita, kita akan tulis apa yang telah kita tasmi' di hadapan guru kita tulis semula. Kita tulis semula. Ha, kita tulis mula ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafaz, yang telah kita tasmik, yang telah, yang telah kita dengarkan bacaan hafalan kita di hadapan guru kita. Ha, kita tulis semula di atas lembaran kertas ke dalam buku eh, apa semua kan. Kan? Dan, dan, dan, dan teknik ni memang kita kata teknik yang tersebar luas dalam mahmat tafiz apa semua. Okey. Jadi bila bila kita menulis semula ayat-ayat Al-Quran yang ha, yang telah kita hafal, ha, benda-benda ni yang memerlukan kita tahu ilmu rasa Usmani secara serba sedikit. Uh, supaya nanti kita tak kita tak akan ada isu uh, dua kalimah yang sepatutnya bersambung tapi kita, kita tulis secara berasingan. Kita, kita tulis secara terpisah. Ataupun dua kalimah yang sepatutnya ditulis secara terpisah tapi kita tulis dalam dalam dalam lembaran kita secara bersambung. Ha, kita tak ada isu macam tu. Ataupun mungkin ada isu kita tersilap tulis kalimah-kalimah contoh rahmat kan dalam mushaf ditulis dengan ta ta biasa ta melebar tapi dalam dalam lembaran kita kita tulis dengan ta ta marbutah ha, kita tak nak tak nak diisu macam tu ha ni di antara sebab di antara sebab kenapa di, disentuh juga isu rasa rasmul usmani penulisan mushaf mushaf usmani bagi pada pada pembaca al-Quran baik itu sahaja berkenaan dengan uh, pengenalan nazam pengenalan nazam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah. Dan insyaAllah pada video yang akan datang kita akan menyentuh bab makharijil huruf, uh, bab tempat-tempat keluarnya huruf biiznillahi ta'ala Uh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.